2 1 Ada ni ni ni ni Hello baby kita Baby kita I love you I love you I love you I love you